my way علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد مجید تو میرا یوٹیوب چینل ادب مجید آفیشل ٹائم صبح صبح کا ٹائم ہے کم ٹائم پہ آج کیونکہ آج لیٹ سی گئے ہیں کم پہ آج لیٹ تھی گیا کم تو ہوں ان شاء اللہ کم تو وینے پہ ہیں رستے چڑھے ہوتے ہیں تھوڑا جہا پہ نال مارکیٹ ہوں جو کم کرنے والا اِسی میرے نالجہ بندہ جا میرے نال کم کرو آ سی والا چاہتے ویسے بھائی مارکیٹ اتنا جلدی کم کر لیں ان شاء اللہ اجیو میری پسند آئے پسند آن تم میرے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو شیئر کر میں مزے مزے سے ویڈیو میں تو دکھیندا رہے سا ان شاء اللہ کوشش کرے سا میں مزے مزے شیئر کر ایک تو لیٹ تھی گیا ساڑھے تھیندے پہ سات بجے میں نکلے ان ڈیوٹی ساڑھے سات ہونا میں وہ لڑکا بھی کہنے ہے تو میں لیٹ ہی تھی گیا ویسے ستا نیندر آ گئی پتہ ہی نہیں چلا چلو انشاءاللہ کیوں لیٹ اٹھ گیا میں انشاءاللہ ابھی بھی چلتے ہیں پہنچ کے آپ لوگوں مارکیٹ میں ملتے ہیں زندگی تھا اس کا آپ لوگوں کو پہلے ویڈیو دکھایا تھا اس کا ترتیب کیا تھا اگر نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے اوپر میں لنک لگا دوں گا آپ لوگ شروع شروع سے جا کے دیکھ سکتے ہو یہ میں نے جس دن ترتیب کیا تھا پورا ایک ایک ڈبے کا آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتایا تھا اوپر بھی پڑا ہے تھوڑا یہ بھی لگانا ہے بس ابھی یہ فل ہے نیچے بھی فل ہے یہ پورا دیکھو یہ فل لگا فل پول فل فل پڑا پورا ابھی چلتے ہیں دوسرا رف کی طرف یہ رف کا بھی ترتیب کر دیکھو خراب ہے پورا اوپر نیچے اس کا ترتیب کرنا ہے اچھے سے آپ لوگوں کو دور سے دکھاتا ہوں ایسے سمجھ نہیں آئے گا دیکھو خالی ہے نا اس کا کرتے ہیں ترتیب پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں بیٹری چینج کر یہ والا بیٹری لگوا رہے ہیں یہ والا دو سو تیس ریال پہ ایسے یہ اندر لگتا ہے اس کا تو سسٹم کا ہوں ادھر یہ تھوڑا ہے ابھی یہ لگوا رہے ہیں دو سو تیس ریال کا وہ بالکل سلف نہیں چائے اٹھا رہا ہے ایک تو پہلے چینج چینج کروایا تھا وہ کمرے کا یہ جمس کا ہے دیکھتے ہیں چینج ہو رہا ہے ابھی دیکھا ہوں نہیں نہیں ابھی یہ پرانا والا نکال دیا یہ یہ پرانا تھا یہ خراب ہو گیا یہ کالا ہو گیا اندر ادھر سے پتہ چلتا ہے یہ سوراخ ہے نا ادھر سے پتہ چلتا ہے یہ کالا ہو گیا پورا ہوں یہ کالا تھا پانی والا تھا ایسا ہم لوگ ادھر آئے ہم لوگ فوٹو کاپی کرانے آپ لوگوں کو بچوں کی کتابیں میں نے بولا آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ادھر کتابیں کیسے ہوتی ہیں یہ بچوں کے رجسٹر کتابیں بکس جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ ملتا ہے بچوں کے ریلیٹڈ یہ بچوں کے لیے کاپیاں رکھنے کے لیے بہت سامان ہے دکھا تو نہیں سکتا کالکولیٹر سامان تو بہت ہے اسی اور چھ ریال پہ سامان تو اتنا ہے آپ لوگ دیکھتے دیکھتے دنگ رہا ہے لوگ کیونکہ بہت سامان ہوتا ہے ادھر بچوں کے ریلیٹڈ کاپیاں کتابیں پانی کی بوٹلیں پینسلیں کلم ایک کتابیں ہیں کاپیاں ہیں ایک قلم ہے پورا بچوں کے لیے یہ اس کے قرآن یہ پورے قرآن حدیثیں رسالے ماشاء اللہ بہت چیزیں مل جاتی ہیں ادھر جیسے پاکستان میں ہیں ایسے بھی ادھر بھی ہیں کتابیں میں بھلاپ کو دکھا دیتے ہیں بس ادھر فوٹو کاپی کرنا لیمیلیشن یہ بچوں کے ریلیٹڈ کوئی کھلونے پنسل دراش کریزر ربڑ ابھی چلتے ہیں اپنے کام کی طرف یہ بکس ہیں پانچ ریال کی چلو صحیح اپنا کام کرتے ہیں پھر آپ لوگوں سے ملتے ہو گیا عنوان اتنا جلدی ابھی چلتے ہیں اپنے کام کی طرف یہ ہمارا گاڑی ابھی ہے یہ گاڑی اس پہ بیٹھیں گے اور جائیں گے اپنا کام آپ لوگوں کو لیے بس نہیں دکھایا میں یعنی ایک تو میں ٹائم نہیں تھا اتنا ابھی ترتیب کیا پورا رف جو اس سائڈ والا سامان تھا نا پورا یہ لے کے آیا ڈال مال اگر پچھلا ویڈیو میرا دیکھو گے نا آپ لوگوں کو نظر آئے گا یہ ڈال پورا اس طرف تھا ابھی یہ چینج کر کے اس طرف لے کے آیا پورا دیکھو ماشاء اللہ ابھی کیسا لگ رہا ہے رف اچھا لگ رہا ہے نا پہلے یہ دال جو اندر سے لال والا نظر آ رہا ہے یہ پہلے پورا اس سائڈ سے تھا سمیت والی سائڈ سے ابھی پورا لے کے نا سائڈ سے چلا گیا اب لوگ دیکھیں گے تو ابھی اچھا لگ رہا ہے رف ماشاء اللہ تھوڑا خالی ہے سامان بھریں گے کل کل انشاءاللہ جائیں گے ادھر سے سامان لے کے آئیں گے پھر بھریں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے کل انشاءاللہ یہ پورا یہ باکس بھی خالی ہے اس کو صلاح بولتے ہیں صلاح شلّہ بھی خالی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی مزیدار ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہوں اللہ حافظ